क्या इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके हम पैसे कमा सकते हैं एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं बिकॉज आज की डेट में पैसे कौन नहीं कमाना चाहता बट कौन सा रिलायबल सोर्स है क्या ऐसी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे सिर्फ डाउनलोड करके आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं क्या कुछ ऐसा है जिसे आप रेफर करके पैसे कमा सकते हो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिससे आप आज से आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया और उस पर रजिस्टर किया तो आपको पैसे मिल जाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उससे जितने चाहो उतने पैसे भी कैसे कमा सकते हो बट एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कोई भी बारीकी कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाए and then will talk about step by step आपको क्या करना है कैसे आपको पैसे मिलेंगे और आपको कितने पैसे मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैंने ये कंसेप्ट पहले भी बताया बट आपको बताना ज़रूरी है कि there is something called affiliate marketing और एफिलिएट मार्केटिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हो ठीक है हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बात करी हुई है इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है अब अगर हम किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं तो हम किसी के लिए काम कर रहे हैं रेफर कर रहे हैं तो वो कंपनी बदले में हमें पैसे दे सकती है बट अब क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसका अगर हम सिर्फ एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लें और उस पर जाकर रजिस्टर करें तो हमें उस रजिस्टर करने के बाद कुछ पैसे मिल जाए और वो भी कितने हैं लेट मी टेल यू तो अब मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसपे अगर आपने आज जाके रजिस्टर भी किया तो आपको स्ट्रेट अवे दो सौ का क्रेडिट मिल जाएगा अब ये क्रेडिट क्या है ये आपके अकाउंट में कैसे आएंगे मेरे को डिटेल में बात करनी है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं so now let me tell you about a platform called five paisa आपने हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना हो या हो सकता है आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में ना सुना हो तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ जिससे जो हमारे एडिटर हैं वो भी आपको बड़े आराम से दिखा पाएंगे सो so, यहाँ पे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने फाइव पैसा खोल लिया है ये फाइव पैसा पे आपको जाके यूज़र पे क्लिक करना है एंड अगर आप रेफर एंड अन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑफर्स भी दिख रहे हैं सबसे पहले एक कावासा की निंजा बाइक बनी हुई आ जाती है कि भैया आपको एक निंजा बाइक भी मिल सकती है कैसे मिलेगी इसके ऊपर भी हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है इसे समझ लीजिए इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप रेफर करोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे वो पढ़ लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पहले पर्सन को किसी एक इंसान को रेफर करते हो तो आपको पाँच सौ मिलते हैं और ये आपके डायरेक्टली अकाउंट में आ सकते हैं अगर आप रेफर करते हो अब रेफर करने से पहले जो हमारा स्टेप है वो स्टेप ये है कि भैया रेफर तो चलो हम कर लेंगे बट अगर हम सिर्फ खुद जाके रजिस्टर करते हैं तो सर आपने बोला कि 200 क्रेडिट्स मिलेंगे अब ये क्रेडिट क्या है देखो कंपनी क्या करती है पहले इसे समझ लेते हैं और फिर मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ फाइव पैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके आप शेयर्स खरीद सकते हो आप ट्रेडिंग कर सकते हो मतलब आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइव पैसा एक प्लेटफॉर्म है अब यहां पे जाके क्या रजिस्टर करने वाले हो आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने वाले अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं सो कंपनी स्ट्रेट अवे दो क्रेडिट्स आपके अकाउंट में डाल देगी अब ये क्रेडिट मैं क्यों बोल रहा हूं मैं इसे डायरेक्टली रुपए क्यों नहीं बोल रहा क्योंकि इस वाले पैसे को आप डायरेक्टली अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते इसके लिए एक कंडीशन रखी कंपनी ने कंपनी कहती है कि भैया हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं अवेयरनेस का मतलब यह है कि लोगों को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता लगे लोगों को आज हवा लगता है तो उनको हम स्टार्टिंग में खुद पैसे दे रहे हैं इस पैसे को वो अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते बट इससे वो चाहे तो शेयर्स खरीद सकते हैं अब अगर आपने कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीद लिए दो सौ के या जितने भी के भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बाद अगर आप उन शेयर्स को सेल कर देते हैं मान लेते हैं तो आप उस पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं इसके लिए थर्टी डेज तक आपको उन शेयर्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा अब ये मैंने क्या बोला है आपको समझ आ चुका होगा कि दो सौ रुपए तो आपको मिल जाएंगे बट उससे आप क्या करने वाले हो उससे आप बेसिकली शेयर्स खरीद सकते हैं या आप ट्रेड कर सकते हैं अब यहां पे अगर आपको ये समझ आ गया इसके बाद क्या है इसके बाद ये है कि अगर आपने रजिस्टर करने के बाद जैसे हम अभी रेफर एंड अर्न सेक्शन में गए थे अगर आप भी अपने रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाते हैं तो just refer and earn section में जाके व्हाट यू विल सी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपना लिंक आप कॉपी कीजिए किसी को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे टेलीग्राम पे अगर आपको भेजना आप भेज दीजिए and then what will happen वो लिंक आप जैसे ही शेयर कर देंगे जो भी आपके लिंक से अकाउंट ओपन करेगा आपको पाँच सौ मिलेंगे जो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो ये आपके अकाउंट में आएंगे प्लस अगर वो इंसान ट्रेड करेगा तो ढाई और तो तकरीबन तकरीबन साढ़े सात सौ रुपये आपको एक रेफ़र करने को मिलेगा क्या ये हर इंसान जितनी बार भी रेफ़र करेगा उतनी बार मिलेगा द आंसर इज़ नो आपको क्या मिलने वाला है इसे समझ लेते हैं इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन के लिए था इसके बाद जितने भी लोग मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप पे 300 लोग हैं और आपने 300 लोगों को लिंक भेज दिया उसमें से 100 लोगों ने भी अकाउंट खोला तो पहले का तो साढ़े सात सौ रुपये आ गया आपको उसके बाद जितने भी लोग अकाउंट खोलेंगे आपको ढाई सौ रुपये ये अकाउंट में आएगा ये आपको ढाई सौ रुपये लगातार हर इंसान के मिलते रहेंगे प्लस आपको कंपनी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रही है वो जब आप डाउनलोड कर लेंगे ऐप को रजिस्टर कर लेंगे then you will get to know about everything आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी अब आपने जैसे एक ऑफर देखा कि एक की निंजा गाड़ी दे रही है ये ऑफर्स हर महीने आते हैं पिछले महीने इनका ऑफर था कि गोल्ड कॉइन दे रहे थे कॉइन का 50 ग्राम का एक बिस्किट बोलते हैं तो 50 ग्राम का कंपनी ने बिस्किट दिया है इस बार कंपनी क्या कह रही है अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसे अपनी तरफ से कावासाकी निंजा बाइक दे रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगी जब आप रजिस्टर कर लेंगे रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फाइव पैसे का लिंक है आप लिंक पर जाइए बहुत आसान है रजिस्टर करना सिंपल प्रोसेस है अपना अगर आपके पास आधार कार्ड है पैन कार्ड है तो आप बहुत आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा और आप कितने भी लोगों का डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं सबको दो सौ तो मिलेंगे मिलेंगे उसके बाद जब आप रेफर करेंगे रेफर करने पे आपको 500 प्लस ढाई सौ साढ़े सात सौ रुपये और सब्सिक्वेंट रेफरेंस पे आपको ढाई सौ रुपये आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात अकाउंट ओपनिंग 100 परसेंट फ्री है दूसरी चीज़ कोई भी डीमेट अकाउंट ओपनिंग कंपनी जो भी एक ब्रोकरेज कंपनी होती है कोई भी ब्रोकर आपके अकाउंट से पैसे किसी भी तरीके के डिडक्ट नहीं कर सकता तो अफवाह है कि भैया अगर हम अकाउंट खोल लेंगे तो हमारे कोई चार्ज लग जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है अगर लगेंगे तो अकाउंट में लगते हैं और अगर आप उसे ओपन उसे यूज़ नहीं करते तो कोई भी ब्रोकर आपके अकाउंट से कुछ भी डिडक्ट नहीं कर सकता सो आपका पैसा हंड्रेड परसेंट सेफ है और ये पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा हज़ारों लोगों ने ऑलरेडी हमने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं रेफर एंड पे लोगों ने ऑलरेडी पैसे कमाए हुए हैं एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होता है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं तो अगर आगे भी कोई कंपनी का ऑफर आएगा जो मुझे लगेगा आपको बताना जरूरी है so will tell you about that so right no video require to do simply आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर जो लिंक देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए रजिस्टर कीजिए रजिस्टर करने में आपको दो क्रेडिट्स मिल जाएंगे कितने भी लोग रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप कितने भी लोगों को रेफर कर सकते हैं यू विल अर्न मनी कावासा तो आपको पता ही है कंपनी का ऑफर है तो इस महीने कावासाकी मिल रही है अगले महीने कुछ और भी मिल सकता है so it is totally up to you and ये जो बिजनेस मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ ये completely zero investment business model है इसके लिए सिर्फ एक ही मेहनत आपको चाहिए कि भैया लिंक अपना बना लो और उसे शेयर कर दो and you will get money अब इससे आसान कौन सा बिजनेस हो सकता है मुझे नहीं पता अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं बट उन्हें यह नहीं पता कि कैसे हम कमाएंगे वो भी घर पर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के तो इस वीडियो का जब आप शेयर करेंगे तो लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है फाइनली अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए बेलकन पर क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.